اوه اوه چقدر گوز دروده هم هست <laughs> چی؟ کی اون توه؟ این پسر یه قرم ساخ چطور جارت کرده زودتر از من بره دستشویی؟ بیا بیرون پافیوز قرم ساخ بیا بیرون تیکه پارت میکنم بیخود میکنه زودتر از من میری دستشویی بیا بیرون بیا بیرون چی؟ چی؟ فنون چطور جرات میکنی به بابای خودت بگی قرم ساق پا ها؟ من میتونم توضیح بدم نتیجه میگیریم که هیچ وقت زود قضاوت نکنیم <laughs> وگرنه اینجوری به چخ میریم <laughs> آقا نظر یادتون نره دمتون گرم